Куда идти, что делать? Ладно, что делать, я знаю, куда идти. Okay. Короче, идем, идем через ступеньки. А, надо. Сука, ну, ну да. Отдыхаем. А, Ой. Прилетело маленько. Ну так, на пол ебала прилетело. А, это... А чё один под... Трон, где другие? Я чё то не заметил. О май богот. Сука! Блять, пердак порвало нахуй! The first Фаст, фаст, фаст, Faster, please purple flash. Fucking Блять, Сука! Казахстан? Казахстан, да. Спасибо. Ля! Не дай! Не души! У меня семья, дети! Что за пиздешь? пизжу, можешь проверить. Я уже вижу, что ты пиздишь. Факту. Э, палку положи мою. Я заебался, блядь, иди нахуй. Че ты вырубай заебал? Сука, нахуй, блядь. Тебе уже один вагбак прилетал. Вагбак. Вагбан прилетал. Вырубай давай. Болот. Тут трое их слева идут. Понял. Ой, блять, там этот идет. А! Ну Тройка вроде. А, выйди нахуй из вертолета, меня заебал. Полили, надо съебывать, надо съебывать. I'm playing with my little OG brother, new simple. Да иди в пизду! Минус 34 с одного попадания! Все, пойму зажал! Что это такое? Ты дурак, блядь. Секрет 64, алё! Ну, блядь, эти ваши прицелы нахуй. Прицеливаться, блядь, что-то выцеливать нахуй. hit my phone, why she hit my line, I don't know. Why she texted me, why she hit my phone, I don't know. Your girl hit my phone, why she hit my line.